Da Corsica all'Argilà, il podcast di Storia Noscia. Ucatinacciu. Si dice che Ucatinacciu è una tradizione religiosa più anziana di Corsica che esiste sempre. Si passa a Venarisanto, il più famoso è quello di Sartè. Catinaccio viene da catena e vuole dire l'uomo incatinato è una processione che porta il simbolo di acculata di un Calvario da Cristo quando lo fu messo in croce, questa culata è quella di un monte Golgota, mentre a passione di un Cristo. L'uomo, o catinaccio, deve stare anonimo, solo preti sa qual è, sarà vistuto di rosso. Entri due giorni non suo catinaccio, al convento, pa prica. Mentre la processione da un chilometro otto che parte da Piazza Porta, il penitente casca tre volte davanti a Sant'Anna, davanti a San Bastiano e davanti a Santa Maria. Quando lo casca, a gente canta o perdono mio Dio per domandare o perdono. O penitente porta un cruccione di leccia di 37 o 40 kg e è aiutato da un penitente vestito di bianco che rappresenta a Simone di Cireno. A catena, ella, facci 17 kg e appiccata a caviglia dritta di un catinaccio. Otto penitenti di nero portano il Cristo. Sta squadra è inquadrata da una confraterna. Dopo la processione, il penitenti volta al convento e ne può potrà esce mentre a notte.